ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤੜਫਾਇਆ ਲੋਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਤੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਆਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਤੜਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਫਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਕੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਕੀ ਡੋਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਅਬ ਕੋਈ ਚਲੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਟਿਆਰੇ ਕੀ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾ पेश न कर रब को लो थोड़ा जिहाद सिख जाके प्यार कर दे बाबो झूठे संग साड़ा प्यार झूठा प्यार